पोखरा बगर एक सिम्पानी जहाँ अहिले बाटो चाक्लो बनाउने काम सुरु भइरहेको छ र यहाँ बाटो चाक्लो बनाउने क्रममा सिम्पानीका सबै घरहरू बाटोले छोएको देख्न सक्छौँ र यहाँ सिम्पानी बासिन्दाहरूलाई एउटा कुरा के सजिलो भएको छ भने गाडीबाट झर्ने बित्तिकै घरको ढोकामा प्रवेश गर्न सकिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ हालत अब चाहिँ यो सुरु चाहिँ गरेको छ सुरु गरेको पनि भयो पाँच छ महिना जति चार पाँच महिना जति भयो होला तर काम चाहिँ छिटो भयो जस्तो लागेको छैन मलाई यहाँको काम पनि उता पिरौटा छोरेपाटनको रोड जस्तो नहोस् छिटो होस् किन भन्दा यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै धुलो उडेर सिम्पानी बासीहरूलाई एकदमै समस्या भएको छ घाम लागेको बेलामा एकदम धुलो उठ्छ भने पानी आएको बेलामा जताततै हिलो हिलो भएको अवस्था छ यो बाटोलाई चाहिँ यहाँको पोखरा महानगरपालिकाले चासो दिएर छिटो काम गरिदियोस्